אז אנחנו בשבוע הראשון, ואני מקווה שאתם מתרגשים לפחות כמוני. לפני שאנחנו מתארגנים על סנפירים, אתם חייבים לסדר לעצמכם את משבצת הזמן. איזה ימים, איזה שעות אתם הולכים ללכת לבריכה. באימון הזה אנחנו הולכים לעשות טסט של אלף מטר. למדוד כמה זמן לוקח לכם לשחות אלף מטר על מנת שנדע האם אנחנו משתפרים או שלא. אנחנו נלמד את צורת כף היד שלנו, איך היא אמורה להיות על מנת להרפות את הצוואר והגב התחתון לפי תורת הווסט. אנחנו נלמד מהו העומק האופטימלי שלנו על מנת לצוף יותר טוב ולהתקדם יותר מהר. והכי חשוב, זה להסתגל לשבוע האימונים שלנו ואיך אנחנו הולכים להתמיד במשך שלושה חודשים. אז תלחצו על הקישור לראות את האימון ותיכנסו למים עם חיוך ענק.